kankerflikker. homo, Vuile nicht. Homo. Business. Vuile homo Boeddha met kanker overal. Bravootje. Tering homo. Nee, mijn dochter mag niet op voetbal, want eh, daar word je lesbisch van. Aandachtsgeile kontneuker. Vuile smerige pot. Vuile niet. Kankerhomo. Mag ik even aan je piemel zitten? Achterlijke kankerflikker. Tering homo. Vuile flikker. Woorden doen pijn. Besef wat je zegt. Stop met schelden. Stop gewoon met die haat. Love is love.